आपके साथ दीक्षा भानके चेन्नई के एक स्कूल ने अपने बच्चों को छुट्टियों में जो असाइनमेंट दिया है वो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है दरअसल इस स्कूल ने अपने बच्चों को छुट्टी के लिए जो होमवर्क दिया है वो बच्चों के लिए नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए है जिसे हर पेरेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है तो आइए जानते हैं इस स्कूल के बारे में और उसके होमवर्क के बारे में वजह बस इतनी की उसे बेहद सोच समझ बनाया गया है इसे पढ़कर एहसास होता है कि हम वास्तव में कहाँ आ पहुँचे हैं और अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं Annai Violet matriculation and higher secondary school ने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए होमवर्क दिया है जिसे हर एक पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए उन्होंने लिखा है कि पिछले दस महीने आपके बच्चों की देखभाल करके हमें अच्छा लगा आपने गौर किया होगा कि उन्हें स्कूल आना बहुत ही अच्छा लगता है अगले दो महीने उनके प्राकृतिक संरक्षक यानी आप उनके साथ छुट्टियां बिताएंगे हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे ये समय उनके लिए उपयोगी और खुशनुमा साबित हो अपने बच्चों के साथ कम से कम दो बार खाना जरूर खाएं उन्हें किसानों के महत्व और उनके कठिन परिश्रम के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि अपना खाना बेकार न करें खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेटें खुद धोने दें इस तरह से कामों से बच्चे मेहनत की कीमत समझेंगे उन्हें अपने साथ खाना बनाने में मदद करने दें उन्हें उनके लिए सब्जी या फिर सलाद बनाने दें तीन पड़ोसियों के घर जाएं, उनके बारे में और जानें और घनिष्ठता बढ़ाएं दादा दादी नाना नानी के घर जाएं और उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दें उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनके साथ तस्वीरें लें उन्हें अपने काम करने की जगह पर लेकर जाएं जिससे वो समझ सकें कि आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं किसी भी स्थानीय त्योहार या स्थानीय बाजार को मिस ना करें अपने बच्चों को किचन गार्डन बनाने के लिए बीज बोने के लिए प्रेरित करें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होना भी आपके बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है अपने बचपन और अपने परिवार के इतिहास के बारे में बच्चों को बताएं अपने बच्चों का बाहर जाकर खेलने दें चोट लगने दें गंदा होने दें कभी कभार गिरना और दर्द सहना उनके लिए अच्छा है सोफे के कुशन जैसी आराम की जिंदगी आपके बच्चे को आलसी बना देगी उन्हें कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली चिड़िया या मछली पालने दें उन्हें कुछ लोकगीत सुनाएं अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कुछ कहानी की किताबें लेकर आए अपने बच्चों को टीवी मोबाइल फोन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखें इन सब के लिए तो उनका पूरा जीवन पड़ा है उन्हें chocolate jelly cream cake chips gas वाले पेय पदार्थ और पफ्स जैसी बेकरी प्रोडक्ट और समोसे जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ देने से बचें अपने बच्चों की आंखों में देखें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना अच्छा तोहफा आपको दिया अब से आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊंचाइयों पर होंगे माता पिता होने के नाते ये जरूरी है कि आप अपना समय बच्चों को दें अगर आप माता पिता हैं तो इसे पढ़कर आपकी आंखें नम जरूर हुई होंगी और आंखें अगर नम हैं तो साफ वजह है कि आपके बच्चे वास्तव में इन सब चीज़ों से दूर हैं इस असाइनमेंट में लिखा एक एक शब्द ये बता रहा है कि जब हम छोटे थे तो ये सारी बातें हमारे जीवन शैली का हिस्सा थी जिसके